Astăzi este despre a invidia. Uh, nu știu ce scrie în text, pentru că am o imagine clară, un uh, fluture uh, care are o aripă legată de un pietroi și pentru mine invidia este acel pietroi care nu îl lasă pe fluture să zboare. Înțeleg din psihologie că este ceva normal să o simțim, ar fi bine să o și recunoaștem și să o înlocuim cu altceva decât să o lăsăm așa să crească ca, ca buruienile astea, uite, din spatele meu. Ideea este că șlefuitorul pentru mine uh, este un, uh, un antidot împotriva invidiei, este acea bucurie uh, și acea, cum să spun, dragoste de oameni Șlefuitorul spune că atunci când vrei să deschizi o afacere, deschideți două. Adică ajută o afacere concurentă, ceea ce pentru România e total, total invers. Însă îți propun ca pastilă, ca medicament împotriva invidiei lefuitorul de diamant. Ceau!